Usiku wa kuamkia Jumapili hii Simba imepoteza kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya wenyeji wao Royal FC, ambapo wakirudi nchini watacheza mchezo wa ligi hadi pale watakavyomaliza mchezo wao wa kundi che dhidi ya Raja Casablanca. Dua Saidi aliyecheza fainali ya kombe la kafu sasa ikitambulika kombe la shirikisho dhidi ya Stella Abijani mwaka 1993 na kupoteza kwa bao moja kwa sifuri nyumbani baada ya kutoka suru ugenini. Amesema kukaa kwa muda mrefu bila kucheza mchezo wowote wa ushindani kutawaathiri wachezaji. Unaweza wakatafuta mechi yoyote hapa katikati ili wacheze. Unajua, unapokaa muda mrefu bila kucheza nayo ina athari zake, kwa hiyo kocha ndo mwenye mipangilio yote na programu yake, ataona ni wapi kuna mapungufu, kwa sababu siku zote unapokuwa ushamaliza kucheza mechi kuna television ya kupitia yale makosa ambayo yamefanyika, na makosa yale kuna mengine unaweza kuyaongea tu kithiori na mengine ukaongea kipractical, kwa sababu ni sehemu ya mchezo, ikabidi upate mchezo mwingine kuweza kuwafahamisha pale, ufanye hivi hapa, ufanye hivi. Kwa hiyo kwa uzuri inastahili wapate gemu yoyote ya kucheza. Baadhi ya wachambuzi wa soka wamesema bodi ya ligi inatakiwa kufuata kanuni za soka ili kujenga ushindani wa timu zote katika ligi, kwa sababu tuna tamaduni zetu, tunadhani labda ya kukaa muda mrefu ah, bila kucheza ndio unaweza kuwa na nishati kubwa sana ya kukimbia uwanjani kwa ufanisi. Kumbe ungecheza mechi ingekuongezea kitu, lakini hauwezi ukacheza mechi leo alafu kakaa baada ya siku kumi ukaja ukacheza mechi nyingine. Hapa katikati kuna vitu vingi vinatokea kama mchezaji. Kwa hiyo inabidi na mwendelezo wa michezo kila baada ya siku tatu ama nne ili kuhakikisha kwamba viwango vya wachezaji na timu nzima performance kwa ujumla inabaki kwa katika sehemu salama kwa maana inalindwa. Simba na Yanga mara baada ya michezo yao ya kwanza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika watocheza mchezo wowote wa ligi hadi Februari 21 na 22 mwaka huu watakapocheza na Azam FC kwa Simba, huku mtani wake atakuwa ugenini kwa wavaa MC katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.